ngejek gua ya ya tukaran lagi lah duitnya aduh duitku diambil monyet lain <laughs> duitnya uh, duitku diambilnya mana dia oh duitku diambil ya Mana minta lah. Hoi. Minta. Ngejek gua ya. Eh, cepat bodat. Kau ya. Koyak dibuat. monyet makanan tukaran tukaran nah Hmm. Ya. Tukaran. Ya, tukaran. disembunyiin ya tetap disembunyiin <laughs> ayo tukaran lu mau makanan hmm ya tukaran tukaran <laughs> ya tukaran <laughs> ayo tukaran ya tukaran kalah cepat kok kan Eh, koyak juga sebiji. Alah cepat kau kan. Mak dimakan je bah. Hehehe. <laughs> Kalah cepat kau kan? Hmm, kalah cepat kau kan? Hehehe. <laughs> dia pegar.